Mimi um, mm, baba yangu ni Mfipa, mama yangu ni Muha. Kwa hiyo eh, alikuwa baba yangu alikuwa askari polisi, alifika mpaka Kigoma katika mambo ya askari. Unajua maskari na mama, so alipofika kule akakutana na binti mmoja wa Kiha, ndo mama yangu <laughs> mama yangu akaingia kwenye huo mtego, basi viumbe vikaanza kuja, ndo pua likaletwa hicho. Mara mwisho mkuja lini hapa Mpanda? Nilikuja kwenye kampeni za eh, elfu mbili na ishirini wakati tuna tunatembelea kwenye majimbo mbalimbali tulifika. Sawa, bibi yako pia yuko hapa, si ndio? Ashafariki, lakini kizazi chake ni hapo panaitwa Milala hapa Mpanda. Yeah. Sawa. Baba Levo, tumeona umekuja kwenye tukio ambalo Zuchu naye ndio shaka ya kwanza kutokea baada ya kuwa ameshinda tuzo tano mm. za TMA. Mm. Tuzungumzie hiyo hatua, ulisema kwanza tuzo wametenda haki. Yeah. Tusikie hapo. Mwanzoni ulikuwa unasema mambo kidogo yalikuwa hajakaa sawa. Yeah, nataka niku, nikupe exclusive moja kati ya majaji walikuwa kwenye tuzo na mimi nilikuwa. Kwa hiyo baada ya kutoa maoni yangu uh, BASATA waliyaona wakaona uh, nina hoja za msingi Ma, kuna vitu nimeongea ni fact. Uh, sasa kuna baadhi ya vitu vilikuwa vinaweza kubadilika, lakini kuna baadhi ya vitu vilikuwa viwezi kubadilika, sio kama unanielewa? Yes, kuna uh, baadhi ya kategori uh, zilikuwa hazifai. Kwa mfano kategori ya director bora uh, tulikuwa tumepewa mamlaka tunaweza tukaifuta na tuliifuta. Yes, uh, ukiangalia hizi tuzo tangu zimetoka, malalamiko utasikia ni machache sana, tofauti na zile zilizopita, kwa sababu hizi tumetenda haki kweli. Ukisikia malalamiko utasikia labda kuna tuzo mbili au moja ambayo uh, mtu anaweza kusema kolabo bora kwamba nataka apewe na Gopa Mario na Harmonize asipewe Ivan na Diamond Platinum, lakini ukija kwenye uhalisia Ah, naogopa imezidiwa kila kitu na uh, ah, nitongoze kuanzia kuhit aso bana uh, eh, kuhit numbers chati zote kwenye chati na kila kitu imekaa uh, ah, nitongoze imeshika ime, ime nafasi so ile kategori uh, Rayvanny na Diamond kuchukua ilikuwa ni haki. Kategori pekee ambayo uh, mimi si, nili, nili, nili, niliamua uh, kuona tuache iende kama ilivyo ni kategori ya la msanii bora wa kiume ambapo amechukua Harmonize. Ile category kwa mimi nilikuwa naona alikuwa anatakiwa kuchukua Mario. Kwa nini? Yes, kwa sababu uh, ukimpima Mario na Harmonize kwa mwaka jana unagundua Mario amefanya vitu vingi zaidi ya Harmonize. Umeona bana? Kimo album ametoa mahiti mengi sana, mangoma mengi amehiti sana. Umeona bana? So kwa mimi niliona vile, na ndio sababu hata kwenye hoja ya kumweka Aba awe producer bora wa Bongo Flava. Sasa ukimnyima tuzo Mario, tuzo zoyote Mario wakupata Aba anakuwaje producer bora? Kwa sababu Aba mproduce Mario. So uh, hiyo uh, tuliachia uh, wenyewe wakaenda kufanya vile ambavyo wanaona wao inafaa, lakini nataka nikuhakikishie kitu kimoja uh, kwa asilimia mia moja tuzo zilienda proper. Suchu amechukua tuzo tano na zote alistahili lakini watu niulize, mimi niko hapo kwa ajili ya kukufafanulia kila jambo kuhusiana na tuzo, kwa sababu nimekupa exclusive, nilikuwa judge kwao, najua kila kitu. Niambie kitu gani kingine, sehemu gani kuna ukakasi? Sasa hiyo ndio umetupa exclusive, maana sisi tulikuwa tujui kama ulikuwa jaji. Niambie sehemu gani kuna ukakasi sasa. Watu wamekuwa na ukakasi pale ambapo Zuchu amechukua tuzo nyingi sana, Ni pia ambayo ina ukakasi sasa, ambao hakustahili. Msanii bora wa kike mwaka jana Zuchu, uh, Zuchu uh, Sarafina na Nandi wewe unaongempa nani? Wewe sasa, wewe si ajibu maswali kwa mwaka jana aliyefanya kazi. Ah, kumbe mbona sasa ukiachia wapiga kura ndio hizo kura zinaenda kwa Zuchu sasa. Unaona bwana? Eh. Video bora ya mwaka. Ukiangalia video bora, uh, angalia seti zilizofanyika ndani ya hizo video. Angalia uh, video ambazo kwa zinapambana ambazo ni kubwa. DX ya Mario, Tekero ya Rayvanny na mwambieni ya ya, ya Zuchu ukiangalia video ya Zuchu ina seti karibia kumi na moja yaani wamebadilika mara kumi na moja. Wewe kama jaji mkuu unaangalia nini? Kigezo gani? Kwanza quality. Cha kwanza quality, cha pili story iliyomo ndani, lakini cha tatu unaangalia uwekezaji ambao ndio hizo seti sasa. Unaona vizuri? Yes. So alafu unakuja kuangalia je, imekamata chati kwa muda gani na imeweza kudumu kwa muda gani. Numbers. hiyo Baba leo unaweza kuniambia kwamba wapi? Angalia kuna upande wa numbers uh, ukiangalia video ya Rayvanny ina kama milioni eh, milioni nne kama sikosea, milioni tatu na kitu. Uh, ya DRX ya Mario ina milioni tatu kama na laki tano hivi. Ya Zuchu ina uh, views milioni kumi na tano. Hebu angalia hilo gap, hata kama wewe ndio mimi, sio kama unanielewa, umeelewa vizuri, ina gap hilo. Haya, ukija kwenye seti, Zuchu ana seti karibia kumi na moja DRX ina seti karibia ina tano inaenda tano au sita seti zake, Maneno vizuri. Ya Rayvanny ina seti nyingi uh, uh, lakini haijahiti kama DX na mwambieni nyie, mtakuwa mashahidi hasa bana tekero, lakini Rayvanny video yake ni bomba kabisa. Tuje kwenye upande wa numbers. Numbers ni wa zaidi wale wanaofuatilia muziki kupitia mtandao. Yeah. Unaweza kuta wimbo umefanya vizuri huko ground, mm. Mpaka ndo Katavi kama hivyo. Mm umefanya vizuri huko. Pia mm. kama nazingatia hilo, ukiachilia mbali namba za utajuaje kama wimbo umefanya vizuri Katavi kama hauna namba? Yaani watu wa Katavi hawana simu, hawana nini, hawana nini. Huwezi kukimbiza, huwezi kuzikimbia numbers. Japokuwa huwezi kuziweka numbers mbele kuliko uh, uhalisia. Uh, kwa sababu numbers kuna watu wengine wako uh, Komoro, wako wapi na wenyewe wameiangalia imeandika pale namba. Lakini sasa unaangalia hicho ni kigezo kilichopo katika vigezo vingine, lakini uh, cha pili ni quality nimekuelezea, cha tatu ni story. Angalia story ya Mwambieni jinsi ilivyo. Uh, DX haina story. Baba Levo anacheza. Baba Levo kaniambia kura zilikuwa ni eh, extra, yani ni jambo la eh, kitu cha ziada, si ndio? Baada ya kuangalia vigezo, majaji wanapiga kura zao. Ukishapiga majaji kura, mnapeleka tena kwa wananchi, wanaenda kupiga kura ukiunganisha sasa kura za majaji na wananchi, ndio hapo unapopata uh, nani ambaye ameshinda. Vipi kuhusiana na kategoria ya meneja bora wa mwaka? Meneja bora wa mwaka D Fighter amepata kwa sababu moja, amemtengeneza mtu kutokea chini kumleta juu. Umeona bana, huwezi kuwa uh, ukasema labda kwa mfano labda Babu Tale ni meneja bora, sawa kwa sababu gani? Ukasema kwa sababu ya Diamond, na kati unaona Diamond ni, ni, ni, ni, ni, ni giant lakini tunataka mtu ambaye amemtengeneza mtu kutokea chini. So ukiona Sarafina anachukua tuzo mbili sasa bwana, mwaka jana amechukua tuzo chini China Defighter. So nadhani unaona point ya msingi na unaiona jinsi ilivyo. So that is yeah. Na Babu Tale alitoa onyo kwa mameneja kwamba pamoja na kuwa umepata hiyo tuzo, mm. lakini mm, akakumbushia juu ya nidhamu. Yeah. Upande huo unaweza ukagusia zaidi ukakazia kwenye kile ambacho alikisema. Babu Tale ni mkongwe katika hizi kazi. Unajua uh, mtu akiwa mkongwe anakuwa anajua vitu vingi anakuwa amepitia mambo mengi sana. So kwa upande wangu naamini kwamba maoni anayotoa Babu Tale ni maoni ambayo yanatokea kwenda kuwajenga hawa mameneja wengine, kwa sababu uh, unaona tunasema kama Babu Tale amekuta Diamond uh, yuko vizuri na kila kitu, lakini Babu Tale amemlinda amemlinda Diamond asishuke. Sijui kama unanielewa. Unaona management ya Diamond Platinum imekuwa ikipambana kuhakikisha Diamond Platinum hashuki kwenye chati, yuko pale pale juu. Kwa angeingia Babu Tale angeweza kushinda kwa kigezo hicho, kwamba ni mtu ambaye amemaintain msanii kwa miaka mingi, msanii hashuki. Sasa lakini hakushiriki kwenye hiyo tuzo. So the fighter alistyle. Baba Levo. Kuna kuna kukasi. Mimi nataka uone kukasi. Niko hapa kwa ajili. Ni kwa sababu nilimnyoosha baadhi ya vitu ambavyo vikawa vinalalamikiwa na vikakaa kwenye mstari. Bas, kwa hiyo nadhani mnaona mimi ya kazi niliyoifanya na Basata wanapaswa kusema Baba Levo umefanya kitu ambacho ni uh, wonderful. Baba Levo, unahisi kwa nini baadhi ya wasanii ambao pia ni A-list tunawafahamu walikuwepo kwenye tuzo hawajaweza kutokea kwenye tuzo na watu wakawa wanadai kwamba pengine labda kuna baadhi ya wasanii wamezisusia hizo tuzo. What's your comment? Kuna shida moja ambayo ilikuwa imefanyika tangu mwanzo. Shida hiyo ni uh, ilitokea kwenye academy. Umeona bana, academy ilitengeneza kategori ambazo kiwalisia zilikuwa sometimes kama zinazalilisha. Unakuta mtu kama Zuchu, Nandi, ukija kuangalia msanii wanaoshindanishwa naye huko chini ni mtu hajulikani. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ni kama walishindwa uh, kuzifanya kategori ziwe powerful ambazo zingewafanya sasa wasanii waende wakachuane. Sio kama unanielewa. Na tumetoa maoni yayo kwa Basata, tumewaambia moja kati ya vitu ambavyo wanatakiwa waondoe kwa kabisa ni swala la msanii kujinominizi kujiingiza kwenye kategori. BASATA wanatakiwa wawe na timu ambayo kuanzia sasa hivi tuzo zimeisha, kuanzia sasa hiyo timu inafanya kazi ya kukusanya matirio ya kuangalia msanii gani amefanya vizuri, na nikakaa kwenye chati kwa muda gani, mwezi gani, tarehe ngapi ametoa. au watu wanakusanya hayo matirio, wakifika muda wa tuzo wanaweza kuleta yale matirio yao, wanashindanisha matirio walionayo sio msanii anajinominizi mwenye. Angalia Harmonize amekosa tuzo ya wimbo bora wa mwaka kwa sababu tu aliingiza wimbo aliingiza wimbo ambao ni wa mwaka uh, 2021 mwanelewa vizuri? Sasa kama Academy ingekuwa inafuatilia vizuri muziki, inafuatilia vitu, ingemwambia mapeta utofauti na ubunifu. Watu wengi washa perform na midoli, yani Harmonize hiyo ni vitu amekopi na kupaste. Wako wengi sana washafanya hizo show za midoli, lakini mimi nachoamini kwamba Harmonize ni msanii mzuri, anafanya kazi nzuri na anastahili uh, kama nchi ya Tanzania kumpa na heshima yake kama msanii ambaye anafanya vizuri katika nchi yetu ya Tanzania, na ndio maana umeona amekuwa kauki kwenye midomo ya watu, anafanya kazi zake, na kila siku anavyozidi kwenda anazidi kuimprove, anazidi kupanda. Zamani alikuwa juu kuimba, this time ukimsikiliza unamwona kabisa huyu anaweza uh, ukasikiza mangoma mangoma yake mengi, mimi naachezaga maumeloa maticha mani nayapenda eh, umeona sasa so anafanya kazi nzuri, anapaswa kupata heshima yake mm. yeah.